かえりいらっしゃいませ今日どうしたのあのちょっと、うん、お腹が痛くて終了さあ始まりました少量チャンネルの翔太です量です。少量です。はい。というわけで、今日はですね、何をするかと申しますと、もうね、俺ね、疲れました。うん。 この後まあでも少量チャンネルってそもそもそんなに頑張るチャンネルでもないというか、あの、みんなも分かってると思うんだけど、めっちゃ勢いこいてやるやつじゃないじゃないですか。だからね、もうちょっとね、今日はゆっくりしようかなと思ってるんですけど、ちょっとね、もう、この格好もちょっとめんどくさいから、ちょっと着替えようかなって思います。うん。ちょっと待ってて。ひょにょ。 もうめんどくさいからコンタクトも取っちゃうんだからよしできたもんねまああ疲れたな疲れたわあ <laughs> はいというわけで今日はですね久々のコスプレシリーズやっていこうと思いますみんなちゃんとついてきて はい、というわけでですね、この格好久しぶりじゃないですかコスプレ第1弾が幼稚園児の格好、第2弾が、えー、メイド服、そして第3弾がこちら、お医者さんの格好でございます。で、これね、聴診器だっけ耳のやつ。これさ、すごいのがさ、なんかここがさ、マイクみたいになっててさ、すんごい振動がわかるの。だからさ、これ直接さ、胸にさ、こうやって当ててもさ、なんか鼓動がわかる。鼓動 今日はね、まだあるの。言いたいことが、実は。いつもさ、コスプレシリーズするときって、まあ、コスプレして、りょうちゃんが帰ってきて、で、そのままその次ご飯食べるっていう流れじゃん。でもそれってさ、いつも同じ流れじゃねえかって思われるのも、ちょっとな、寂しいなって思って、今日は、お医者さんごっこをしようと思いまーす。ほら、みんなついてきて。イエーイ えー、はい、というわけで、よし、じゃあみんな連れて今日もこのお医者さんの格好をして帰ってきたらどういう反応するかを最初やっていこうと思います。終了。よいしょ。 というわけでですねちょっと位置を変えたんですけど今日はお医者さんごっこということでここが病院です病院なんでここが病院で帰ってきたら病院の受付みたいな感じで接しようと思います今帰ってる途中みたいなんで帰ってきたら普通にここがいらっしゃいませ状態にしようと思いますやったるぜいてか似合ってる、まあ、わかんないんだよな大丈夫かな似合ってる似合ってるわからん <laughs> よし とりあえず帰るのを待とうと思いますイエーイ終了よしはいというわけでですねえっと今もうすぐ帰ってくるみたいなんでちょっとこの格好で待ってみようと思いますあー緊張するもうここ病院だからね病院みんな覚えておいて病院だから病院ねおかえり らっしゃいませすいません今日予約した工藤と申しますけれども <laughs> ごめんなさいちょっとちょっとだけあのあのカメラに顔すいませんが入ってください今日はいすいませんよろしくお願いしますはい座ってあはい今日よろしくお願いします今日どうしたのあのちょっと、うん、お腹が痛くてお腹 そうなんですよねそうなんだもう昨日からすごいお腹が痛くて、えはい、熱は熱はなさそうなんですけど、うん、ちょっとトイレから出れない時間がこう長くて、うん、はい、ね、なんか変なもの食べたっていうわけでもないと思うんですけどちょっとお腹が痛いんですよねへえちょっと見てもらってもいいですかあオッケーオッケーじゃあちょっと脱いでもらっていいですかえここでですか あじゃあ背中でいいよあ背中背中で、はい、とりあえず背中あ、はい、ちょっとお財布置かせてもらってああですねちょっとお腹お腹大丈夫かそうですね異常はなさそうですねうん、そう聞いただけでわかるんですかそうですねまあ長年やってんでこの鼓動の音でわかるって感じ鼓動の音でわかるんですかそうですねお腹痛いんですけど鼓動の音でわかるんですか、うん、あいていていていていて いてててててて。まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあわかりましたわかりましたわかりましたわかりましたはい多分ねお酒の飲みすぎかもしれないああそうお酒の飲みすぎなるほど、うん、だからお酒の飲みすぎでそうあのー、今日から1週間ぐらいお酒抜きでえちょっとそれ無理なんですけどどういや無理じゃないよ直したいでしょだって ちょっとだってお腹痛いんでしょ薬とかでどうにかならないならない痛み止めとかお酒飲まないちょっとそれだけはちょっとできないんですけど、えー、だって痛いんでしょお酒飲んだら治るんでしょお酒治したいんでしょお酒飲んだら治るパターンあるんですよお酒飲んだら治るパターンがあるんですよ じゃあ飲んどけじゃあ病院来る必要ないねいや違うのよ健康だ違うのよ病院に来たんじゃなくて俺は家に帰ってきたのよあそうなの <laughs> いや、そうなのじゃなくて。 <laughs> こんなのまで用意して。 <laughs> これすごいのこれね、あの、これ聞こえるのすごい、すごいの。さあ。え、えそう。ちょっと見せれないから、お腹見せない。え、ちょっと、ちょっと、わかるでもちょっとわかりやすいところにしよう。 すごいねなんかよくわかんない音がする本当うん、はいええすごいえこれおもちゃじゃないんだねそうなのはあ今日の診察終わりはい帰って帰ってあご飯作って <laughs> どういうことせっかくなんか乗ったのに <laughs> どうしようどうしようあのいつもと違うやり方で、うん、 締めようと思ってていつもコスプレシリーズだとご飯食べて終わりだからねそうご飯食べて終わりだからちょっとお医者さんごっこしようかなって思ってうんもうお医者さんごっこちょっとやったよ <laughs> 逆パターンやってもいいし逆パターンいや逆パターンとかはいいや俺はこれを見せたかったの <laughs> もうお腹すいたからさ <laughs> お腹何お腹すいたんだよ俺俺がさお医者さんパターンはないわけ、うん、えしたいちょっと来てみたい来てみたいのねちょっと来てみたいいいわかりました だってほらみんなさ期待してるじゃんきっと期待してる <laughs> 期待してる <laughs> 期待してないと思うよ多分嘘嘘、うん、嘘だよ似合うんだからきっとほらほら見てみ、うん、ほらいそうじゃねほら、うん、いるっしょ、うん、はい今日は <laughs> どうされましたやんないやんないよやんないよやんない ご飯お願いします、ね、でしょこれ俺もピタッてやりたかったじゃあじゃあ、はい、飯飯うるせえな <laughs> すごくないこれめっちゃリアルなの心臓の音は聞こえない ASMR マイクみたいな感じ確かに確かにああああああああああはい <laughs> ひど <laughs> ひどいよ ひどいよ分かった分かったすいません乗せるだけ乗せやがってイエーイご飯ご飯ひょにょはい、というわけで今回はですね、うん、あのー、自分が好き勝手、お医者さんごっこしてみましたしリーズ、うん、似合っただありがとう今後こういうコスプレしてほしいとか何かあったら、ねうん、ぜひぜひコメントにお願いしますお願いしますはい、はい、というわけで、はい、今日も楽しいお家ですね <laughs> <laughs> 今日も楽しいね